Domination! Yeah, awesome! It's time for a test. I'm going to spawn two bots on the enemy team and one bot to assist you. The first team to gain 20 points wins. Good luck! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Literando Jogos! Hoje vamos jogar Real Tournament, agora no Domination! Eu já joguei o Deathmatch, se você perdeu é só conferir aqui, vice correspondente, que vai estar aqui no card. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. você pretende jogar uma partida comigo, é só me chamar pelo Discord. O link vai estar na descrição do vídeo. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então não vacila! Não esqueça do like! Congratulations! You've proved yourself to be skilled at domination. Now it's time to enter the Domination Tournament ladder. E agora, Golden! Vamos lá, vamos lá! I'm hit. Red leader, I'm back for back! Control point is secure. Vamos lá! I'm under heavy attack! Vai! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Pistola! toma! Ha! kill! Opa! viu? <laughs> Opa! Ah! Boa! <laughs> isso! Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Vamos postar presença no próximo vídeo. E até a próxima! Congratulations! You are the winner! E é isso aí! Ah, moleque!